今日はこんな晩酌だよ湯葉サラダも食べたいし洋食も食べたいし京都感がまだ欲しいから湯葉も食べたいしみたいな感じでこんな感じ。 今日はこんな晩酌だよ。ゆば。ゆば大好きなんだ。美味しいよね。さあ、飲み物よいしょ。入れすぎたかな。うん、いい音。よいしょ。乾杯。ただいま パートで買ってきて Yeah.

ở đây mà không お子が止まらないおいしい。 西日本限定のやつ買ってきた4個買ったんだ早く食べたい おいしいうん。 от